Zoom. Meet me. Zoom. Google. Google. Google. Meet me. Skype. Skype. Skype. Skype. Zoom. Zoom. Skype. Meet me. Meet me. Skype. Skype. Skype. Zoom. Meet me. Meet. Skype. Meet me. Skype. Smart man. fermi, stai connesso, attenzione che ti spiego la lezione come guardando schermo, certo correre e giocare non lo potremo fare. Quante belle figurine, i miei compagni sono connessi, ma qualcuno non ci riesce, come potrà imparare? the throne.